¿Quieres barcos? ¿Quieres putas? No eres partner ni disfrutas. ¿Quieres barcos? ¿Quieres putas? No eres partner ni disfrutas. No necesitas partner. Solo necesitas una cosa. El comprarte el GTA V. Y dentro de él podrás tener tantos barcos y putas como quieras. Oh, ¿qué, ¿cómo me pone ese barco? Mmm, me lo... Mm. Marquito, le haré que macmelecillos le a los martillos, ¿vale? Si quieres ser partner, pues graba GTA V gameplay del GTA V y triunfa. Y cuando triunfa estás es partner y los barcos y putas ya no serían virtuales, sino que serán de verdad, ¿vale? Bueno, me, voy a lamer más... ¿Barcos? ¿Quieres putas? No eres partner ni disfrutas